haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato haddaad rabto nolol aan warwarka iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ahi aanay ku dhibin hadduu col yahay iyo hadday colaaday hadday cay tahay hadday ammaan iyo suldo iyo xoog iyo xoolo tahay labada midna aanay ku dhibin aada qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mida aad ahaatee ad aada rabto waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada dunidaynu ku noollay kaa-inaadka joogo oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan waata qaliinka un ciddan loo taagla ee kolba meeluba cararaysa saa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamaya saddex iyo toban aayadood oo qur-aanka ka mid a ah. oo koob iyo toban suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaasi fii suurati aracd fii suurati اlisra fii suurati alambiya tawba saba saad xadiid xashar saf aljumca ataqaabun suwarkaasoo dhan iyadoo loo tiirinayo wayusabixu aracdu bixamdi onkodkaas baa ilaahay leeyahy waa tasbiixsanaya isagoo weliba xamdiga alle ku dheehaya wasakarnaa maca daawuuda aljibaala yusabixna waayr nabiyullaahi daawud ilaahay wuxuu leey waxaanu usakirnay buuraha la tasbiixsan jiray aljibaal waayr ayaa halkan ilaahay ku tilmaamaya tasbiixsanaya bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya tusabixu lahu samaawaatu sabc waalardu waman fiihin wain min shayin laa yusabixu bixamdi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kana xaliima gafuura cirka waxaa jira iyo dhulka waxaa jira toddobada cir iyo dhulba waxaa jira iyo waman fiihinna waxa ku sugan oo dhami ilahay bay u tasbiixsanaya wain min shayin laa yusabixu bixamdi shay ma jira baa ilaahay leeya ilaa iyo wuu tasbiixsanaya ee idinkun baan fahmaynin tasbiixdooda cid walbana ilaahay wuxuu tilmaamay maslak u khaasa dariiqo u khaasa ay u tasbiixsadaan inay jirto alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi اsamaawaati wاlard wاayr wاطayru saafaatin kulu qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu caliimu bima yafcaluun mid waliba dariiqo u tasbiixsada buu leeyahay baa ilaahay tilmaamaya bale waxaa dhacda kaa'inaadka tasbiixdooda in mararka bini aadamka la maqashiiyo mucjizaadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayaadkii saxaabadu ay aragtay ka dhacday waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari cabdillahi bni mascuud warinayo wuxuu le walaqad kunaa nasmacu tasbiixa acaami wahuwa yu'kalu buu leeyay ibnu mascuud wuxuu leey waxaanu ahay kuwa maqlaya cunadoo tasbiixsanaysa annagoo cunayna waa la rurayaa waana tasbiixsanaysa cunadaanu cunaynay oo tasbiixsanaysa ilaahay baa maqashiiyey subxaanah wa tacaala wain min shayin laa yusabixu bixamdi weeyaan waxaa ka mid ah xadiidka abidar uu warinayo imaam طabraani soo saaray sheekh albanina saxiixa ku tilmaamayo wuxuu leeyay waxaan fadhiyey xaadir waxaan ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa xalqo isagoo fadhiya oo gacanta qururux dhagxan yaryar gacanta ku haya ay dhagxantu gacanta ku haya ay tasbiixsanaysa buu leeyay nebigaanu la fadhinay annagoo xalqo fadhina buu leeyay keli maaha weliba wuxuu tilmaamaya wafiina fiina wa cumarun wa cuhmaanun wa caliyun baa naga mid ahaa buu leeyay ragga xalqada fadhiyey khulafadaasaa ka mid ahaa dadka fadhiyo oo dhamina dhagxanta hawuu nebigu gacanta ku hayo tasbiixdeeda way maqlayeen iyadoo la wada fadhiyaa la maqlaya intaa nebigu kumuu daynini wuxuu u dhiibay abibakar abibakar baa gacanta ku qabtay markaasay tasbiixsadeen quruurixii weliba tasbiixdaana dadkoo dhami waa maqlaya buu yidhi abibakar baa nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam nebiga haddana wuxuu u dhiibay cumar markaasay gacanta cumarna ku tasbiixsadeen dadkoo dhan baa maqlayay buu leeyahy markaasuu nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigaa wuxuu u dhiibay haddana cuhmaan buu yidhi markaasay sidii oo kale tasbiixsatay markii dambaa dadka loo dhiibay buu yidhi qof dambana lamay tasbiixsan buu leeyahy dadkaygii kale mau tasbiixsanin idan xadiidkani waa xadiid culamadu ay sixadiisa tilmaamayaan waxaanu sheegayaa in xataa qururux ay gacanta ku hayaan saxaabadu tasbiixaadkeeda in la maqlay cunno ay cunayaan in la maqlay kainaadka o dhan baa tasbiixsada waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalla abu hurayra warinayo nebigu leeya calayhi isalaatu wasalaam nebi nebiyada ka mid ah ayaa qudhaan yaqaniintay markaasuu buulkeed meesheedii oo dhan amray in la gubo dabeetana ilaahay baa waxyooda waxaa lagu yidhi ma hal quraanyi inay ku qaniintay ayaad axraqta umma min alumami tusabbix ayaad ummad ummadaha ka mid ah oo tasbiixsanaysa aada u gubtay baa la yidhi idan inagu maxalu shaahidkeennu u soconnaa waxa weeyaan umma min alumami tusabbix quraanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiixsanaysay ayuha alaxiba tasbiixaadku siday muhimka diintan ugu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala toddoba suuradood oo qur-aanka ka mida ah buu ku bilaabay boqol iyo afariyo tobanka suuradood toddoba ka mida ah ayaa tasbiixaadka ku bilaabma sabaxa lilahi ma fi samaawaati wama fi lard wa huwa alcasiizu alxakiim suurat alxashr iyo suurati saf aaya waaxida bay ku bilaabmaan suurat lxadiidna ma fi lardi gunbaa ah wاlardi sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wاlardi wa huwa alcaziizu اlxakiim waxaa kaloo ku bilaabma suurat اljumca yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlard almalik alquduus alcaziiz alxakiim waxaa kaloo ku bilaabma suuratu taqaabun yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi lahu اlmulku walahu اlxamdu wa huwa calى kuli shayin qadiir waxaa kaloo ku bilaabma sabix isma rabika lacla aladii khalaq waxaa kaloo ku bilaabma subxaana aladii asraa bicabdihi leyla toddoba suuradood shan suuradood oo qur-aanka ka midana xamdalada ku bilaabma alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alxamdu lilahi aladi khalaqa asamaawaati warada wajacala nuura wadulumaat yani ancaam iyo baqara iyo kahf alxamdu lilahi aladi anzla calaa cabdihi lkitaaba walam yajcal lahu ciwa iyo saba shan suuradood oo qur-aanka ka mid iyaguna waxay ku bilaabmaan maxay xamdala haddaba ilaahay subxaanah wa tacaala tasbiixdaasi siyaqa ficil maadi iyadoo ah waa soo aroortay afar jeer ficil mudaaric iyadoo ah waa soo aroortay labaatan jeer siiqatu amr iyadoo ah sideed iyo toban jeer siiqatu ismi faacil iyadoo ah maratayn siiqa masdara iyadoo ah laba goor siiqa ism iyadoo ah koob iyo afartan jeer yacni toddoba iyo siddeetan meelood bay tasbiixda ku soo aroortay oo saddex iyo siddeetan aayadood ku jira oo toddoba iyo afartan suuradood oo qur-aanka ka mid ah in qur-aanka boqol iyo afar iyo tobanka suuradood toddoba iyo afartan ka mida ah tasbiixi ku jirta waxa ay tilmaamaysaa kamiga tirada badan leh ee kayfiyaadka tirada badan leh u soo arooray waa daliilun calaa fadlihi wa jalaalatihi bay tilmaamayaan bay leeyihin culimmadu tasbiixdu weynideeda iyo fadligeeda iyo cinda allaahi siday qiimaha ugu leedahay ayay sheegaysaa bay leeyihin intaasoo siyaqoo tiro badan le inay qur-aanka ugu soo aroorto afartan iyo toddoba suuradoodna ay ku soo aroorto saddex iyo siddeetan aayadood oo ka mid a ah. ayuhalaxiba waxaan leenahay marka tasbiixdu siday muhimka u tahay ilaahay ambiyada inta badane qur-aan ku soo aroortay in badan oo ka mid a ah, tasbiixdooda ilaahay inoo sheegay nabiyullaahi moxamed risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam in alla soo diray waxyaabaha lagu cileeyey waxaa ka mid a in dadku tasbiixsadaan inaa arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira litu'minuu biاllahi warasuulih watucaziruuh watuwaqiruuh watusabbixuuhu bukratan waasiila baa ilaha leh waxaa nabiga loo soo diray in ilaahay la rumeeyo oo rasuulkiisa la rumeeyo oo la weyneeyo oo loo hiiliyo oo alle loo tasbiixsada baa la yidhi bukratan waasiila waxay culimmadu yidhaahdaan litu'minuu billah iyo walitusabbixuuhu bukratan waasiila baa loo soo diray nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxay yidhahdaan nabiyullaahi muusa markuu dalbaday walaalkii in alle nebi uga dhigo waxay yidhahdaan waa ninkii walaal ugu anfac badnaa baa la yidhahdaa nebi muuse waayo walaalkii ilaahay wuxuu uga baryay in isna nebi laga dhigo nebiyullaahi muusa walaalkii markuu rabay in nebi looga dhigo ee ilaahay ka aqbalay maxau ku cileeyey wajcal lii wasiira min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asri waashirku fii amri sababta u dalbanayaa waa maxay kay nusabbixaka kaiira buu yidhi kay nusabixaka kaiira wanadkuraka kaiira ilaahayo walaalkayna rasuul ka dhigo igu dar oo igu xooji kay nusabixak si aanu kuugu tasbiixsanno oo uu iila xoojiyo dikriga ilaahay subxaana wa tacaala rabbow igu dir nebi yuunusna waynu soo maray tasbiixdiisii iyo in ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wax lagu badbaadiyey qur-aanku wuxuu ka warramayaa nabiyullaahi muusa oo markuu yidhi rabbi aan ku arko ee rabbi yidhi eer karimay sida buurta eeg ee rabbi buurta tajalli u sameeyey ee buurtii dekan dekan noqotay markuu miyirka ku soo noqday tasbiix buu ka bilaabay falama afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk tasbiix buu ka bilaabay baa la yidhahdaa nabiyullaahi zakariya ilaahay wuxuu weydiistay in ilmo la siiyo isagoo gaboobay ilmihiibaa rabbi yidhi waa ku siiyey aayad ii yeel waa la yidhi aayadda waxaa la yidhi saddex maalmood dadka ha la hadlin ramsi mooyaane ishaaraat inaad kula hadasho mooyaane hadal caadiya ah ha kula hadlin laakiin arrin iyada ha ka tegin baa la yidhi wadkur rabbaka kaiira wasabix bilcashiyi walibkaar baa la faray ilaahay ilmaha waa ku siinayaa laakiin dikriga ilaahay badso dikrigii markii la sheegay tasbiixdu waa ka mid haddana gaar baa loo sii sheegay bay leeyihin oo waxaa la yidhi wasabix bilcashiyi walibkaar nabiyullaahi ciisa ilaahay wuxuu tilmaamaya aakhiro marka la soo taago ee la yidhaahdo maa a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa umiya ilaahayni min duuni illaah maadaa dadka ku yidhi anigay hooyaday ilaahya naga dhigta waxau ka bilaabi doonaabaa baa ilaahay leeyay qaala subxaanak maa yakuunu li an aquula maa laysa lii bixaq subxaanak buu ka bilaabaya nabiyullaahi moxamedna ilaahay wuxuu faray qul hadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin dadka waxaad ku tidhaahdaabaa ilaahay yidhi jidkayaan idinku yeedhaya waa kan ilaahay baan idinku yeedhaya anigoo calaa basiira ku sugan ana waman itabacani aniga iyo intay raacdayba wa subxaana allahi dheh baa la leeyay wamaa ana min almushrikiin ilaahay baan xumo ka hufayaa inta rabbi ceebaysana kama mid ihi mushriku waa ceeb leh ilaahay sifaadkiisi iyo asmaadiisi iyo magacyadiisuu diiday cibaadadu alla la siinayuu diiday rabbi buu ceebeeyey weeyaan ilahay markaa wuxuu leey waxaa tidhaha wa subxaana allah wamaa ana min almushrikiin bale qur-aanku ambiyada daaye dadka kale saalixiinta ah ee ilaahay jannaadka korkoreeye u ballan qaaday astaamahooda waxaa lagu suntay tasbiixdu inay ka mid tahi inamaa yuminu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujada wasabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun tatajaafa junuubahum can ilmadaaji ilahay wuxuu tilmaamaya kuwa aayaadka iyaga rumeeyey inamaa yumin biaayaatina aayaadka iyaga kuwa rumeeyey waa kuwanoo qura baa la tilmaamaya waa kuwa ilaahay marka la xuso ee la xasuusiyo hoobta iyagoo sujuudsan oo wasabbaxuu bixamdi rabbihim baa ilaha yidhi ilaahay u tasbiixsada iyagoo ku dheehaya xamdiga alle waan isweynayni ku jirin baa rabbi leeyi masaalixiinta qura maya ilaahay malaa'igtu inoogu tilmaamo innaa lanaxnu lmusabbixuun bay tilmaamayeen yusabbixuuna aleyla wاnnahaara laa laa yafturuun وtrى المalaaئkaةa xaafiina min xawli الcarش yusabixuuna bxamdi rabihim malaaigtaa ilaahay wuxuu tilmaamay inay tasbiix laazimaan ahlu janna dadka khayrka badan leh ee guulaysta ilaahay wuxuu tilmaamayaa inay ku dhawaaqayaan dacwaahum fiiha subxaanaka allahuma wataxiyatuhum fiiha salaam waakhiru dacwaahum an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin xamdi iyo tasbiix baa ilaahay kaga waramaya ahlu ahlujanuun dacwaahum fiiha subxaanak ayaa rabbi ku sheegaya subxaanahu wa tacaala ayuha alaxiba tasbiixdu diinta markaa maqaam saray kaga jirta dadkan dambe waxyaaba bidaca ama bidac la mooday baa laysku dayay in lala dagaalamo laakiin waxaad moodaa in la raaciyo wixii diintu farashay dadka waa suufi iyo waa kan baa la yidhi dabeetana dadka cidda ugu fiicani fariidka ahi waa ninka un salaada yaro haleela markuu ka baxo tiro aan la oo faraacaynkaa la yidhahdo subaa sub subxaa allah inta la yidhaahdo dhameeyo iska taga laakiin nolosheenna waxay u badan tahay in tasbiixaadku ku yaraadeen iyadoo aynu dadkii laga yaabo inaynu ka mashkilad badannay oo ay ahayd innaga subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiimtu inay tiro badato nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim warinaya abi abidar uu kasoo wariyey waxa uu la yidhi nabigu wuxuu yihi alaa ukhbiruka biaxabi lkalaami ila allah waxyaaba alla u jecelyaba kuu sheegaa buu nabigu ku yidhi haya noo sheeg baa la yidhi ilahay rasuulkiisiiyo ina axaba alkalaami ila allahi subxaana allahi wabixamdihi buu nabigu ku yidhi kuwa iyagu alla ugu jecel yahay waxaa ka mid a subxaana allahi wabixamdih xadiiska labaada abidar uu warinaya wuxuu leeyahy nabigaa la weydiiyey ayu lkalaami afdalu warka maxaa u fadli badan nabigu wuxuu ku yihi ma stafa allahu limalaaikatih wixii alle malaaigtiisa u doortay aw licibaadih oo waa maxay subxaana allahi wabixamdi idan ayuha alaxiba tasbiixdu ama wardigu wuxuu ka mid yahay alcibaadaat almulaqa cibaadaadka ay culamadu yidhaahdaan cibaadooyinka aan waktiga lahayn shuruud lahayn waxaa laga yaabaa salaad soon xaj shuruuday leeyihin waqtay leeyihin waa la mudeeyey baa la sameeyey ama tasbiixdu waxay ka mid tahay maxay cibaadada mutlaqa ah fii ayi makaan iyo fii ayi waqtin ba aada la iman karto waxaanuu nabigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam adkaarta ugu fiican inay ka mid yihin subxaan allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wa zinata carshih wa midaada kalimaatih haweentii wardiday ee uu nebigu usoo noqday wuxuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam intii ay wardinaysay wax ka fadli badan isagu yidhi oo ah weedhahana subxaana allahi wabixamdi ilaahay baan xumo ka hufaya anigoo ku dheehaya mahadnaqiisa cadada khalqihi tirada makhluuqaadkiisa iyo zinata carshihi iyo ridaa nafsihi iyo midaada kalimaatih idan ayuha alaxiba tasbiix ama tacaamkaa ha noqoto ama salaadba ha noqoto cumar bn اkhaaab maxaa laga sheegaya walow kuntu musabixan la atmamtu salaadii qasriga ahayd markuu ka warramaya ee ciddii dheeran muxuu yihi walow kuntu musabixan haddaan tukanayo sunno yani haddaan tukanayo anigoo safara tafaralkaabaan dheerayn lahaa buu leeyay walow kuntu musabixan la atmamtu idan tasbiixdu waxaad la yaabta haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad istixsaansato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad istiqraabsata haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad inkaaraysa haddaad aragto waa la tasbiixsadaa sharcigu intaba wuu soo arooriyey shiddadu markay jirto waa la tasbiixsadaa waa inaga aayaadka soo aragnay walaqad naclamu annahu yadiqu sadrku bima yaquuluuna fasabix ilaha yidhi nicmada marka la helo waxaa layna faray faraskeenna ama daabadeenna ama gaadhigeenna markaynu fuulayno inaynu maxaynu idhaahno subxaana aladii sahara lana hada wama kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun waxay culammadu yidhahdaan tajadud nicam nicmo hadday kuu cusboonaato falama afaaqa qaala subxaanak wuu caafimaad qabay dabeetana wuuma yirbeelay dib buu u caafimaaday waxay idhahdaan tajadud nicamka waxaa la idhahdaa subxaanak waxaa ka mid a markaad ducaysanayso waa laga horeysiiya fasabix bixamdi rabbik wastakfirhu baa ilaahay markaa yidhi waxay culammadu yidhaahdaan haddaad dembi gasho waa la tasbiixsadaa qaala awsatuhum alama qul lakum lowlaa tusabixuun ama ducadii allahuma anta rabbi laa ilaha illaa ant waxay sheegaysaa in la tasbiixsado markaad wada eegto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim maalintii boqol jeer ninka yidhaahda dunuubtiisa waa la dhaafaa wain kaana milu zabadi lbaxr saxiixaynku ku yaallay xataa hadday xoorka badda leeg tahay at least hataa haddaynu idhaahno sakaairta oo sakaairta maxaa ka badan subaxii markaad soo toosto ilaa inta gabalku ka dhacayo ama adaa hadlaya ama mid hadlayaa dhegaysanaysa imisaa khayr aad umalaynaysa waagu markuu baryaabaynu war bilownaa haddaanad adigu warramayna mid warramaya dhegaysanaysa ama t v ha ka warramaya ama raadiyo ka warramaya o telefoon ha kuuga warramayo ama suuqaa ku sheekaysta mid warramaya warkaa imisaad isleedahay baa kitaabka khayrka ku jira imisaad isleedahay baa se kitaabka sharka geli karaa idan waxaad maanta calal aqal waxaad sakaa'ir gashay haddii lagaaga dhaafayo subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim ood boqol jeer tidhaahdo wax la dhaafo maaha kurbada iyo mashaakilku